удаляйся от меня, понял? Не удаляйся. А не прячусь. Я штирько. Слушай, а хочешь, я с тобой поиграю? Загадки отгадывать любишь? Ну, ты такой почти ученый. Красвой загадку. Думаю, и с загадками твоими справлюсь. Загадки. Ребята, а вы поможете мне отдать загадку? А дальше начнем. Слушай теперь без не лает, не кусает, а в дом не пускает. Молодцы, да? Молодцы, ребята. Бело, душисто, моет чисто. Молодцы какие! Слушайте третью загадку. Гладит все, чего касается, а дотронешься — кусается. Ой, молодцы! Опять загадали, да? Молодцы, ребята! Ой, сейчас бабушка идет. Ой! Ой! Thank you. тебе нашли? Нашли! Где он? Он? Чудо-свет! Какой? Ну мы с тобой шли! Нашли! Ну, чудо-свет нашли! Нашли! Где он? Он! чудо-свет! Какой? Вот все! С этими стуканами я разговариваю, Тот свет. Какой? Не знает. Нет. Ах, не знает. А, э, ладно. Чувак.

осталось? А осталось нам много трудиться, не лениться, а паровозом веселиться. Ой, неправильно. Ведь день все